Kiu mal shatis la lumoin sur Betelgeuse? Betelgeuse brila stelo en la constellatio Orione, videble mal eligis fino de 2019 comensi de 2012. Kiu povis causi crutan mal pli ijon de la lumezzo en de nur quelcae semainoi? Kiu Betelgeuse eble prescau et mortos? Kiu supernova a explodo? Kiu supernova a explodo? Usante la volot observeion de ESO, astronomisto in nun solvis la misterum. Gaso, el jetita per la stelo solidicis en polvon, li un parte de la sofazzo de Betelgeuse malvarmigis. Schirmante la stelon per polva voalo. Anstata indici gian finon, la granda malheligiado de Betelgeuse jetis novan dumum sur kiel stel povo estigias.